የዲደብልዩ ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር በእንግሊዝኛው መጻር ኦኤልኤ የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከሚለው ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ህወሀት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገበ። ህወሀት በበኩሉ ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ለዶችቨላ አስታውቋል። ሱዳን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦመር አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት መስማማቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ በአንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌዴራል ጀርመን አቃቤ ሕግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር በእንግሊዝኛው ምህጻር ኦኤልኤ የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከሚለው ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገበ። አሶሲየትድ ፕሬስ የቡድኑ መሪ ኩምሳ ድሪባ ወይንም ጃልመሮ ዛሬ ሰጠኝ ባለው ቃለ ምልልስ ቡድኑ ከህወሀት ጋር በጋራ ጠላታችን ላይ በተለይ ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ መግባባት ላይ ደርሰናል ማለቱን ዘግቧል። ስምምነት ላይ የተደረሰውም ሀሳቡ ከህወሀት በኩል ከመጣ ከጥቂት ሳምንታት በፊት መሆኑን አስታውቋል። ህወሀት ግን ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ለዶችቨለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን አሁን ካለባት ቀውስ ለማዳን አቅም ካላቸው ሀይሎች ጋር መተባበር እንዳለብን እናምናለን። ከዛ ጋር የተያያዙ የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። የዛ አካል የኦኤልኤፍ ሰራዊትም ይነሱ ይብዛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም ካላቸው ወገኖች አንዱ ስለሆነ እነሱ ደግሞ የጀመርነው ውይይት አለ። ከዛ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር መሪ ከህወሀት ጋር ፖለቲካዊ ህብረት ለመፍጠር ጭምር ንግግር እየተካሄደ ነው ብለዋል። ይሁንና ትብብሩ እየተካሄደ መሆኑን የተናገረው የቡድኑ መሪ ኩምሳ እንዳለው የጦር ሜዳ መረጃዎችን ይለዋወጣሉ፣ ውጊያንም ጎን ለጎን ያካሂዳሉ። እስካሁን በአንድ ላይ ውጊያ አለመጀመራቸውን ገልጾ ይህ ወደፊት ሊሆን የመቻሉ እድል እንዳለም አስታውቋል። ብቸኛው መፍትሄ መንግስትን መገልበጥ ነው ማለቱንም አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግበዋል። ህወሀት ይዟቸው ከነበሩ በአማራ ክልል ስር ከሚገኙ አካባቢዎች አንዳንዶቹ ነፃ መውጣታቸውን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በህወሀት ተይዘው የነበሩ በሰሜን ወሎ የሚገኙ ከተሞች በውጊያ ነፃ ወጥተዋል ብለዋል። የህወሀት ኃይልም ከከተማዎቹ እየሸሸ ሄዷል፣ ተዋጊዎቹና መሳሪያዎቻቸውም ተማርከዋል ሲሉም ገልጸዋል። በምስራቁ በኩል እስከ መርሳ የሚደርስ ከመርሳም ወጣ ብሎ ዙሪያው ላይ ጭምር ውጊያ ሲደረግ ነው የነበረው። በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን የመርሳን ሙሉ በሙሉ የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት ኃይል እየተመታ እየሸሸ ያለበት ሁኔታ አለ። ደመሰሰው ተደምስሷል። ቀሪው ደግሞ የሸሻ ያለበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ደግሞ እጅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። በወልዳያም በተመሳሳይ ውጊያ አለ። በዚህ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ ድል እየተገኘ ነው ያለው። እዚህ ጨጨሆን ተሻግረን መቂት አካባቢ ደግሞ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም ከፍተኛ ኪሳራ ነው የደረሰበት። አሁን መቂት እየተለቀቀ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው። አመራሮች ጭምር አዋጊዎች ጭምር በርካታ የቡድን መሳሪያዎች ተማርከዋል። አቶ ግዛቸው በሰሜንና ምስራቅ አማራ እንዲሁም በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ግንባሮች ግን አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ መሆኑን በመግለጫቸው ተናግረዋል። በሰሜን አካባቢ ውጊያ ያለው በአዲጎሹ በአዲርቃይና በማይጠብሪ አካባቢ ነው። እንግዲህ ይሄ እስከ ሱዳን ድረስ እስከ ሱዳን ድንበር ድረስ መሄድ ነው ማለት ነው። በምስራቁ በኩል ደግሞ ላሊበላ አለ፣ ሀራ፣ ወልዲያ፣ ጋሸና፣ መቂት በተጨባጭ ውጊያ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። በሰቆጣ ዋጋ አጠቃላይ ውጊያ እየተደረገ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። አቶ ግዛቸው ህወሀት አማራን ለማጥፋት አካሂዷል ባሉት ዘመቻ በሌሎች የኦሮሚያና በኒሻንጉል ጉሙዝ የአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ጦርነቶች እንዲቀሰቀሱ እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉም መግለጻቸውን አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል። ይህ ዶችቨለ ዲ ደብልዩ ነው። ሱዳን በእስር ላይ የሚገኙትን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦማር አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማህዲ ዛሬ እንደተናገሩት የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት ተስማምቷል። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አልበሽርን በምዕራብ ሱዳኗ ግዛት በዳርፉር ተፈጽመዋል በተባሉ የጦርና ዘር ማጥፋት ወንጀሎች ከሷቸዋል። ለሶስት አስርት ዓመታት ሱዳንን የመሩት ፕሬዚዳንት በሽር ክሱን ባለመቀበል ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሩሲያና ቻይና ተጉዘዋል። የግብፁን ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክንና የሊቢያውን ሞአመር ጋዳፊን ከስልጣን ካባረረው ከዛሬ አስር ዓመቱ የአረቡ ዓለም አብዮትም አምልጠው ነበረ። ሆኖም የ77 ዓመቱ በሽር በሱዳን ለወራት ከተካሄደ ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ በሚያዝያ 2011 ዓ ም ነው ከስልጣን የወረዱት። በስር ላይ ያሉትን በሽርን ፍርድ ቤት በሙስና ጥፋተኛ ብሏቸዋል። ባለፈው ዓመት ሐምሌም ስልጣን በያዙበት መፈንቅለ መንግስት ተከሰው ፍርድ ቤት ቀርበው ነበረ። በሽር በዳርፉር ግጭት ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የከሰሳቸው በጎርጎሮሳዊ 2009 ዓመተ ምህረት ነው። ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮ ማስ ጉዳዩን በርሊን በልዩ ሁኔታ በጥብቅ እንደምትይዘው ተናግረዋል። ሃይኮማስ በአንድ የቅርብ አጋር የሚካሄድ ስለላ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ በአንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌዴራል ጀርመን አቃቤ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እንደ አቃቤ ሕግ ግለሰቡ ለዚህ ድርጊት መጠኑ ያልተገለጸ ገንዘብ ተቀብሏል። ዴቪድ ኤስ ከዚህ ዓመት ህዳር ወር አንስቶ ሲሰልል እንደነበርም ተገልጿል። የታሰረውም የጀርመንና የብሪታንያ ባለስልጣናት ባካሄዱት የጋራ ዘመቻ መሆኑ ተዘግበዋል። የጀርመን የባቡር ሾፌሮች ዛሬ ባካሄዱት የስራ ማቆም አድማ የጀርመን የባቡር አገልግሎት ክፉኛ ተስተጓጎለ። ትናንት በጭነት ማመላለሻ ባቡሮች የተጀመረው ይህ አድማ ዛሬ ወደ ቀሪዎቹ አገልግሎቶችም ተስፋፍቷል። የጀርመን የባቡር ኩባንያ ዶቼ ባን እንዳለው ዛሬ ከረዥም ርቀት ባቡሮች 25 በመቶ ብቻ ናቸው አገልግሎት የሰጡት። የዋና ከተማይቱ የበርሊን ዋና ባቡር ጣቢያ ጥቂት ባቡሮችን ብቻ ነው አገልግሎት እንዲሰጡ ያደረገው። በርካታ ጉዞዎች ተሰርዘዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ዘግይተው ነው የሚመጡት። መንገደኞች አድማው ባስከተለው ችግር ተማረዋል። በተለይ በባቡሮች እጥረት ምክንያት ሰዎች ተጨናንቀው ለመሄድ በመገደዳቸው ሰው ለኮሮና ተዋሲ እንጋለጣለን የሚል ስጋት አድሮበታል። ዶቼባን አድማ የመቱት የባቡር ሾፌሮቹ ባቀረቡት የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ መስማማት አልቻለም። የሾፌሮቹ ሰራተኛ ማህበር ለጎርጎረሳዊ 2021 ዓ ም የ1.4 በመቶ የደሞዝ ጭማሪና የ600 ዩሮ ተጨማሪ ክፍያ እንዲሁም ለመጪው 2022 ዓ ም ደግሞ የ1.8 በመቶ የደሞዝ ጭማሪ ነበረ የጠየቀው። ዶቼባን በበኩሉ በ2022ና በ2023 የ3.2 በመቶ የደሞዝ ጭማሪ የማድረግ ሀሳብ ነበረ ያቀረበው። ይህ ዶችቨለ ዲ ደብልዩ ነው። ከዶችቨለ ዜናውን ለማብቃት እነሆ ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከሚለው ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሀት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገበ። ህወሀት በበኩሉ ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ለዶችቨለ አስታውቋል። ሱዳን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦማር አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት መስማማቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ በአንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌዴራል ጀርመን አቃቤ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዜናው በዚሁ አበቃ።